mchezo wa dabi Simba wakae vizuri, maanake sisi tunawapiga mabao kila siku, na safari hatutaki mchezo mabao juu ya mabao. Mwenyezi Mungu tu tunamwomba tuwe salama, lakini waache ushende, ushirikina wasifanye, injio waje pale tucheze mpira. Mm. Ndio mama, kuelekea mchezo wa dabi, matumaini yako kwenye kikosi cha Afrika Ah, matumaini yangu mimi, mimi siwezi kukata matumaini kwa sababu tuna timu nzuri. Ikitokezea bahati mbaya sidhani, lakini Mwenyezi Mungu inshallah yuko pamoja na sisi. Mimi timu yetu iko vizuri. Mama anasema sasa hivi gari limewaka kwa Baleke amewasha moto, anasema hamtatoka tarehe 16 tarehe 16. Baleke ndo nani? Mbona hata simjui. <laughs> Hamfahamu Baleke mama? Ah, ah, simjui. Namjua Maele, si na Baleke mimi simjui. Anasema sasa hivi mtoto hamna mtambi tena. Mtoto hayupo ndio, lakini wengine si hapo, kuna Mudathiri yuko pale mtoto wa Kizanzibar Bakari yupo anachika nafasi hapa itoto wako na wengine chungu kina Azizikia au mjamwona Azizikiwe? Ah, wanasema ameshuka kiwango bwana. Eh, ndio ndio maana akafunga magoli matatu kwa sababu kashuka kiwango eh? Wanasema kuna penalti humo ndani, kwani penalti nayo haiwezi kutoka nje, nje ya, goli? Sisi natoka kila siku tunaziona, lakini anafunga mm, mm. Salamu kwao kwa hiyo eh, salamu kwao, Simba akae vizuri, wasije wakachana fulana zao bana. Eh. Wanasema lakini nyewe kuwafunga mpaka mfanye mafeke change ya uwanjani, mfanye makando kando kwanza. Asubutu, umeona watoto wanavyocheza kipira kwa uwanjani wale? Wewe. We, watoto wanapiga pasi hatari, hawana mchezo. Naonea wadogo wenzetu. Ah, hamna, sisi wadogo kweli, sisi wadogo kwa wadogo. Sisi, sisi timu yenu na watoto wadogo, wao timu yao na wazee wale kina Onyango wa nini wale wazee waambiwa pumziki, walete vijana vya wadogo washindane na wadogo wenzao. Ah, Zuchu hapo hapo kwanza wametoka klabu bingwa na nyinyi mmetoka shirikisho, wanasema wao wana advantage. <laughs> klabu bingwa sio hoja sio hoja. Unaweza ukachukua tunzo lakini uka, umechukua tunzo ya kuimba kumbe hata kuimba hujui. Anasema unakutana na timu kubwa. Haya, wakutane nazo, tunataka wachukua ubingwa. Tunawaombea kwa sababu wana wananalia Tanzania, kwa sababu ile wanawakilisha Tanzania, tunawaombea washinde tunawaombea washinde, wawe mabingwa wa Afrika na sisi tutakuwa huko shirikisho, tunawaombea. Mama... Kuna, kuna wakati mwingine hasama inakuwa haipo kwenye kuigombania Tanzania yetu. Mama, ila hapa la mwisho, lakini si kwa umuhimu, uh, umekuwa ni mwanamuziki ambaye umedumu kwa muda mrefu sana, watu wengi wamekusikiliza mm. Siku ya wanawake duniani, mtoto wako Zuchu alikuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram akasema sasa anakuomba ustaafu muziki. Vipi mm. umeshalifikiria kustaafu muziki hivi karibuni? Kustaafu muziki nitastaafu tu. Una, una, unajua muziki muziki tofauti na kitu kingine, huwezi kuja tu ukasema na staafu, kesho utaonekana tena kwenye stage. Muziki unataka unauacha kidogo, unapunguza vitu, unapunguza vitu. Na mimi nishaanza kupunguza baadhi ya vitu, unapunguza vitu, unapunguza vitu, urekodi, ufanye video, unakwenda unakwenda mpaka unaacha. Mziki una shetani, ukiwa una mziki ndani ya damu kuacha tu ghafla, hatari. Matokeo yake unatangaza tena, narudi mjini. Hapana mziki unatakiwa uache kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo, yaani mziki kama dawa za kulevya, na mziki ukiwa ndani ya damu yako, na mziki ukiwa kama unaupenda, na mziki ukiwa kama uko kama kipaji chako, kuacha ghafla ni tabu. Lakini mimi itafika wakati, utafika wakati poda hata kwenye uso haikai, uso na marinda, wewe unakwenda pale una, unaimba unacheka kama unalia, bado utaendelea kuimba, pumzika, tapumzika tu.